quem é você aqui? Oi! Oi. Vem, cameraman! Então, cameraman. Então, hoje eu vou, eu vou jogar o que, cameraman? Hein? O que que eu vou jogar? Não, Tito, não bota! Não bota spoiler, Tito! Não é possível! Não é possível, Tito! Não bota! Mas a gente vai jogar o quê? Aqui. Tá legal o PVP. E aí? Mas que que é isso, rapaz? Aqui. Vai, vou jogar esse jogo que eu tô jogando aqui, ó. Que é esse jogo desse chroma aqui. Então... <laughs> Câmera B! Você sentou na cabeça. Eita! Ela quer... Tá, então que te atacar! Então ela quer me atacar! Sai daqui, Câmera B! Sai daqui, Câmera B! Sai! vou jogar esse jogo aqui. Que eu tô jogando. Hum. Jogo chamado Handle Test. Agora, agora. Bota entra aqui no chroma key, editor. Pera. Não é só no chroma key. Isso aqui porque ali é escada. Yay! Tem um monte. aí? Mas então, bora lá! Agora sim. Agora sim. Bora lá! eu vou sair. Oh, a qualidade do jogo tá doido, ele é bonitão. Até na qualidade 1, ele é bom. Ai, cai aqui. É Tem uns gigantes aqui. Pula é até realista. Para, ah, é gigante. A gigante, você quer me matar, é? Você quer me matar, é? Eita, gigantes. Eita. Cuidado tipo, com os gigantes. Eita, os gigantes podem. Acho que podem matar. Acho que tem um soco aqui. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Você vai sentar a cabeça! Leva tapa na cara! Você vai levar tapa na cara! Eu que. Eu que vou levar tapa Tapa na cara, vou levar tapa na cara. É levar tapa na cara. Não aqui, vou mandar, cadê o é último? Ui! O cara morreu. Tapa na cara aqui, ó. Você vai sentir. sentam a cabeça, hein? Você vai sentar a cabeça também, gigante, hein? Não, é gigante não. Né? <laughs> Não, é gigante não! Eita! O gigante tá me seguindo! Ah! ah! Não, é gigante! Ah! Eita, eita, agora. Agora tá. Vou ficar na câmera real. vou tá aqui. Doido. Uhum. Sentido. titã. Agora sim. Vem, bacon. Vem, bacon aqui. O bacon hard. Tá, leva tapa na cara, bacon Hum. Onde o bacon rec tá? Ele tá com PVP off. Eu não quero PVP. Ah. Aí? Ah, Pá. É? Tá. Pá. Tá. Você vai sentar a cabeça aqui, ó. Ela vai levantar cara, levou um tapa na cara. Um tapa na cara. Mas, eita, levei um tapa na cara. Vai levar um tapa na cara aqui. Mais um tapa na cara dele. <laughs> Aqui. Véi, que viagem é essa, véi? E tô gigante daqui. Gigantão. YouTube. Ai. Que... Oh, oh. Vem tranquilo, vem tranquilo! Vai, não vai, Nubi? Hum. Vê o que aconteceu, Nubi? Ah, que mais? Que mais briga, Nubi? Tu não vai brigar mais, Nubi! Vamos? Vamos brigar mais? Vamos, Nubi! Vamos brigar, hein? Hum, leva mais tapa pra ficar esperto. Hum. Esses outros. Então. gigante, vem, gigante, vem, gigante 2.0, que é Roblox 2.0. Ah, aqui no noob, noob, corre! Pufa, pufa, pufa, puva, puva. Corre, Cris, corre que os caras que, quer matar. Ficando tá balão aqui, ó. Ah, vez nunca é o balão. Eu vou pular balão e morrer. Que legal. Eu não aguento. Eu vou bater ali. Eu vou bater. Vai, vai, vai. Ai. Pau! Eu abro o zoom. Ah, é. Ah, ha, noobs, noobs. Não. Ha, ha, ha. Hum, hum. dançar aqui. <laughs> pra dar tapão no maçã? Não. Ixi. E aí, bacon? Uma tapa, bacon aqui. Cuidado com os gigantão aqui. Vem tranquilo, vem tranquilo. dos Gigantão. Ai, quero voltar. Ah, trolei até você, memes. Eita, tô... Cadê esse Cadê vocês? bacon. E aí, Fique esperto. Ela é gigante. Ela é muito grande. Não. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não. escondido agora. Leia <laughs> me comenta. Tô subindo aqui. Nossa. <laughs> Daqui a pouco vou descer. Aí, bacon. mal. Agora vamos lá. Eu gosto muito do Hunger Man. Que é Ai, ai, ai. Eita, eita, eita, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Deixa eu ver aqui. Uh! Uh! Não, gente! Cadê? Você vai sentar que ela ia me comer. Vou entrar aqui. Aqui querendo bater. Que né? Aqui. Vamos brincar. E aí, assustador! Eu também sou assustador, porque eu tenho Smile, porque eu uso Smile Face também. A tá, gente é assustador. Nós dois. Ai. Não! É, não! <laughs> É, não! <laughs> O gigante me, me comeu. Ai! Uh, uh. meu carregador caiu. carregador aqui. Тейст от стройки. Ай, смотри. do negócio até caiu. Agora a gente vai brincar. <laughs> Agora tudo isso vai acabar quando alguém morrer. Não briga com o Não faz o que eu fiz. Não faz o que eu fiz, não. Não brigue com o bacon! Não brigue com o bacon! Isso vai deixar o dia do Bacon triste. O Bacon é novo no jogo. não ataque o Bacon Rares. Ou vai deixar o dia deles tristes. Ataque o Bacon Rares. Oi. Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoa? Eu morri. Yeah. <laughs> inside my own world of make believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel Hum. Quero sair. vale a pena. Que... Na pizza. Vai, Inu. Lembra de mim? Vem. Você quer brigar comigo? Briga comigo. Ah. Quer me matar, né? Bota, bota... Bota... Meu gato aqui de fundo, nesse chroma aqui. Pra ter uma... Uma... Bota qualquer coisa, na verdade. Vai para ter uma guerra épica. De dois personagens. Uma foto. Agora vai ficar presa! cara atrás gato arrumado! Você não vai voltar. Não vai. Eu vou deixar ele ali. Bater. Eita, o tá aqui. Cuidado com o titã, hein, Ruby? Onde é que eu tô? Será que eu tô? Vou ah! tentar ficar menor. Zero ponto cinco. Vou dar 0.9 aqui. Vou ficar no 2.5. Cresci aqui. É. Cresci aqui, eu tô, eu tô grande. Batei um gigante aqui, ó. Aí, né? aí gigante 2.0! Vem, Nubin, vem. Ô, Nubin! Não, Titã. Titã! Não faça isso, não. Ah, tá. Não. Aê? Você vai sentar! Senta na cabeça. Vai, vai, Titã, acaba com ele. Acaba com, com ele. yay Deixa eu jogar em paz. Yeah, noob. O cara até tá saiu já. Ô, bem correr! Eita, que isso? Que sorte! Bem correr teve sorte aqui, hein? Momento sorte no início. Ai, quase. Preciso levar tapa aqui. Tapa forte aqui. Vou, eu vou tentar sair. Quase que eu saio! Aí é se vem correndo na minha frente. Eu vou ter que virar um bacon. Pera, que eu vou, eu vou, eu vou virar um bacon ela agora. Eu virei um bacon hair agora. Agora eu fumei com o ah. E aí? Tá falando. E aí? Tá é titã. Amo. Ah, Sai é daqui, titã. Oi? Ah. Errei. Não! caiu. Ah! Jacob. Não. De novo. acabei com tudo. Esse negócio é bem leve. E bacon hair. Tá forte. Bacon hair. Sou eu. <coughs> Comparem que eu virei bacon hair agora. Não. Generou. Eita, eita. Pronto. <laughs> então, galera, esse é o gato pelo vídeo. Falou. Ih! Não, cara bonito quer me comer. Vai, come. Comeu. Like on. Hey!